Ой, блядь, отакое голодання, я їбу, блядь. Скільки. Ох, блядь. Сосиски охотничьи. Сосиски. О, Паш- Паштет. о, Паштет такой. паштет, да. Печенье кусковский. Да, печінськовський. <laughs> Печінсько. Сахар сацебели. Цибелі. И все это на... Показывай. Все. И все это на моем шкафчике. Да, і все в його в шкафчике ото. Я, ой, блядь, а я їбу. Хліба. Охуенно. Охуєть, хліб. Ну там мы сегодня так повечеряем. Да, да, да, да, да. Да.